Yes, estarei nessa natureza de हमारे सभी नेता बहनों से रिक्वेस्ट है कि रिश्ता करके चलते हुए रहे शुरू शुरू महोत्सव छात्र संघ रायपुर चोर आप सभी ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता है और करता ही रहेगा दूसरी तारीख को अवसर पर जनवरी का नियोजन किया गया है पाँच तारीख को सात बजे से लेकर सात बजे से लेकर दस बजे तक सात बजे से लेकर दस बजे तक कटल और असायर का भी इंतजाम है झांसी जगह जरूर चेहरा DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ,